کبھی اگر قبت الصخرہ گرا دیا گیا تو مسجد اقسا گرا دی گئی پھر جو ہوگا طوفان جو آئے گا اس سے پھر ایک بہت عظیم جنگ کا معاملہ اس حدیث میں الملحمت العظمہ کہا گیا عظیم ترین جنگ یہ دونوں حدیثیں میرے پاس ہیں ان کا ٹیکسٹ بھی ہے ترجمہ بھی ہے مسلم شریف کی روایات ہیں لیکن ان جنگوں میں جتنا بڑا نقصان ہوگا جانی اس کا اندازہ کیجئے پھر وہ ایسی جنگ کریں گے ایسی جنگ لم یورا جو اس کے کبھی دنیا میں نہیں دیکھی گئی کیونکہ میں بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے تو اور بات ہے جنگ عظیم اول جنگ عظیم دو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی یہ ایک مقام پر جو جنگ ہوگی مڈل ایسٹ میں اور اس کی جگہ جو ہے جو آرمگیڈون کے نام سے جو ہے یہ جو مکاشفات یوہنا ہے اس میں کہا گیا آرمگیڈون اور حدیث میں آیا الملحمت العظما عظیم ترین جنگ یہ لبنان اسرائیل اور شام جہاں یہ تینوں ملک ملتے ہیں گولان ہائٹس کے قریب یہاں در حقیقت اس جنگ کو ہونا ہے عظیم ترین جنگ اور یہاں پر یہ تمام نیٹو ممالک جو ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ترکی کو رونتے ہوئے یہ آئیں گے اور یہاں پر آ کر ڈیرے ڈالیں گے ترکی کو بھی ختم کریں گے اس لیے کہ استنبول تو ان کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے یہ تو پرانا عیسائی شہر ہے جیسا بڑا گرجا یہاں تھا جو آج مسجد بنا ہوا ہے ہر یورپی عیسائی کے دل کے اندر جو ہے وہ گویا کہ تیر اس کا لگا ہوا ہے تیر ترازو ہے یہی وجہ ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی یورپین یونین میں ترکی کو شامل کرنے کو تیار نہیں ہے چاہے ترکی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو یورپی ثابت کرنے کی کوشش کرے لیکن نہیں وہاں جو ہے عورتوں کے لیے سرپرستار باندھنا بھی ممنوع کر دیں تبھی وہ انہیں اپنے ساتھ شمار کرنے کو تیار نہیں ہے اس لیے نقشہ جو ہے آنے والا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جزیرہ نمایاں عرب میں بھی بہت بڑا طوفان آئے گا اور صرف مدینہ منورہ جو ہے اور شاید اس کے نیچے مکہ مکرمہ یہ حجاز کا علاقہ بچے گا باقی پورے پر جو ہے وہ دشمنوں کا قبضہ ہوگا اور یہ تمام ممالک جو ہیں ایران یہ ترکی اور عراق کا معاملہ یہ سب کا سب بھی ان کے قبضے میں آ چکا ہوگا یہ بڑی جنگ ہوگی اس میں الفاظ یہ آئے ہیں حتیٰ یا و میتن حتیٰ ان طائر علی یمر بن جنبا سے ہم فلا یخلفہم حتیٰ یا خبر میتن فیتعاد و من الاب کانو میتن فلا یجدونہو بقی منہم الا رجل واحد اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک پرندہ اڑے گا اڑتا رہے گا اڑتا رہے گا ایک تو ہوتے ہیں گدھ گردار خور ان کی بات اور ہے ایک پرندے چڑیے یہ بڑی نفاست پسند ہوتی ہے یہ گندگی کے اوپر نہیں بیٹھتی نہیں چاہتی لیکن یہ کہ لاشوں سے اور ان کی بدبو سے وہ پورا علاقہ اس بری طریقے سے متاثر ہوگا کہ پرندہ اڑتا جائے گا اڑتا جائے گا اڑتا جائے گا اسے اترنے کی جگہ نہیں ملے گی یہاں تک کہ تھک کر وہ مر مر کر مردہ ہو کر نیچے گر جائے گا تو ایک لاش کے اوپر گرے گا اور اس کے بعد جب گنتی کی جائے گی تو ایک شخص کے سو بیٹے ہوں گے تو ان میں سے ایک بچے گا یعنی خاندان مراد ہے ایک دادا کے فرض کیجئے کہ پوتے پوتے یا دادا کے جو ہیں سو تھے ناظرین امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی لہٰذا ویڈیو کو لائک کیجئے دوسروں تک شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ ایسی ہی نایاب معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان مفتی رضوان کو اللہ نگہبان